Estamos hoy en el Montseny y realmente hoy vamos a disfrutar mucho con dos buenos amigos como son Diego y Quique. También tenemos el gusto de tener conmigo a mi hermano que montamos muchísimo juntos, Pau, y vamos a disfrutar de un día espectacular en el Montseny con todo tipo de terrenos donde vamos a exprimir al máximo la OCAM. En la salida de hoy somos cuatro amigos con perfiles totalmente diferentes. Lo bueno de la OCAM, que se adapta a todos. Mi hermano es mucho más exigente, que ha sido corredor como yo de descenso, y Diego y Quique van más a pasárselo bien, disfrutar de la zona y, y que la bicicleta sea fácil de conducir. OCAM se adapta a todo tipo de gente. Para mí es la bici ideal que tendría en casa. La OCAM TR es una bicicleta que está adaptada a todo tipo de gente porque el recorrido que tiene de 130 lo puedes ajustar y lo puedes dominar perfectamente tanto subiendo, bajando y aneando en todo tipo de condiciones que te puedas encontrar. Es una bicicleta súper polivalente, la más polivalente de Orbea. Como podéis ver, el sistema UFO, que elimina el rodamiento en la parte trasera del basculante, permite que la bicicleta se adapte perfectamente al terreno y aparte conseguimos que la bicicleta sea mucho más ligera, rápida en reacciones y que acelere mucho más rápido. Hoy hemos podido notar y testear bien el proceso de Adapt Dynamics porque lo que haces es, en cualquier situación que te puedas encontrar en el terreno, ves que la bicicleta realmente está trabajada y está pensada para que se adapte a cualquier condición que te puedas encontrar en tus salidas del día a día. Hoy en la SOCAM hemos podido ver perfectamente el doble booty, que significa que la OCAM ATR puede llevar rueda de 27,5 plus y 29 en la misma bicicleta con la misma geometría. Simplemente lo que hacemos es cambiar las ruedas gordas por las ruedas más finas y conseguimos dos bicicletas en una con comportamientos totalmente diferentes. Ya habéis podido ver la salida de hoy, ha sido increíble. O sea, paisajes de ensueño, eh, mucha nieve arriba, hemos pasado mucho frío en la zona intermedia porque la nieve se estaba derratiendo, caía de los árboles y la parte final con, con esa trialera bestial llena de raíces, rocas, curvas muy técnicas. Lo hemos pasado en grande, hemos disfrutado muchísimo y esperamos que no tardemos mucho en repetir, juntarnos los cuatro y volver a disfrutar de, Ocam, que, realmente es una bici que, que la disfrutas en todo tipo de terreno.